عظیمت کا ایک باب بند ہوا ڈاکٹر قدیر ہم سے جدا ہوئے اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ ڈاکٹر قدیر کا نام ہوگا تو قیام پاکستان مکمل ہوگا ڈاکٹر قدیر خان نے اس خود پاکستانی حکومت سے رابطہ کر کے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر قدیر کو ہالینڈ سے پاکستان بلایا وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہو گئے اور انیس سو چوراسی میں وہ ڈیوائس تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ناظرین انیس میں ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے کرکٹ میچ چل رہا تھا راجیو گاندھی اور زیاولک دونوں موجود تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس نے اپنی فوجیں سرحدوں تک پہنچا دی تھیں زیاولحق نے آہستہ سے راجیو گاندھی کے کان میں کہا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے بس اتنی بات کرنی تھی کہ اس کے بعد انڈیا کی فوجیں واپس جانا شروع ہو گئیں پروگرام پر جنرل زیاولک کے دور میں بھی بھرپور عمل ہوا اور نواز شریف کے دور میں انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکے کر دیے گئے ڈاکٹر قدیر نے جو کارنامہ کیا اس کو متنازعہ بنانے اور اس میں حصے بٹانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن سب سے زیادہ افسوسناک کام ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے کیا اس زمانے میں امریکی صدر بش نے جنرل پرویز مشرف پر دباؤ ڈالا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دوسرے ملکوں تک منتقل کیے ہیں ظاہر ہے ایسے الزام سے صرف ڈاکٹر قدیر تو مجرم ثابت نہیں ہوتے تھے بلکہ پوری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پھنس رہی تھی ڈاکٹر قدیر اپنی جیب میں ہتھیار رکھ کر تو دوسرے ملکوں تک نہیں جاتے ہوں گے دوسرے ملکوں سے تعلق پاکستانی حکمرانوں جنرل پرویز اور وزراء کا تھا اہم فوجی افسران کا تھا اس معاملے میں محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اہم کردار ادا کیا اور ان کے اوور کوٹ کے تذکرے بھی میڈیا کی زینت بنتے رہے ہے شنازی ڈاکٹر قدیر کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور ان کو پھنسا کر جبری اعترافی بیان بھی دلوا لیا گیا جس کے بعد ڈاکٹر قدیر نے انکشاف کیا کہ مجھ پر دباؤ ڈال کر اسٹیبلشمنٹ نے قربانی کا بکرا بنایا ہے مجھے تو چودھری شجاعت نے کہا کہ پاکستان پر دباؤ ہے اس بیان سے یہ دباؤ اس بیان سے کم ہو جائے گا لیکن جنرل پرویز مشرف نے الٹا مجھے ہی مجرم بنا دیا دنیا بھر کے ممالک اپنے قومی ہیروز کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرتے ہیں اس کے مجسمے بنا کر جگہ جگہ نصب کرتے ہیں اس کے نام پر کالج اسکول وظیفے وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جنرل پرویز مشرف نے سیاہ کارنامہ کر کے قومی ہیرو کو متنازعہ بنا دیا ڈاکٹر قدیر نے بھارت جیسے دشمن کی زبان برسوں کے لیے گم کر دی تھی اور اس کو ایسا جواب دیا تھا کہ بھارتی قیادت کی سٹی گم ہو گئی تھی انیس سو چوہتر کے پوکھران دھماکوں کے بعد لیکن انیس سو اٹھانوے کے دھماکوں کے بعد پاکستان کو امت مسلمہ کے پہلی ایٹمی قوت ہونے کا شرف حاصل ہوا سارے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا آج بھی پاکستان سے ایٹمی قوت کے طور پر معاملات کرتی ہے سویلین حکمران سویلین حکمران ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع کیے گئے پروگرام کی تکمیل بھی سویلین حکمران نواز شریف کے دور میں ہوئی اور دھماکہ بھی سویلین حکمران کے دور میں کیا گیا لیکن ایٹمی پروگرام کے خالق کے ساتھ ناروا سلوک جنرل پرویز مشرف کے حصے میں آیا جبکہ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے بعد دنیا میں پاکستانی سر اٹھا کر چلتے تھے ڈاکٹر قدیر کو جانا تھا اپنے وقت پر رب کے حضور پیش ہو گئے ان کو سرکار سے حکمرانوں سے بہت شکوے تھے لیکن ملک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سارے مظالم کے باوجود پاکستان کے بارے میں کبھی کوئی منفی بات نہیں کی انہوں نے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بھی شکوہ کیا کہ وزیر اعظم سمیت کسی حکمران کو میری یاد تک نہیں آئی اور ان کے انتقال پر ہم قومی شخصیات صدر وزیر اعظم آرمی چیف کوئی بھی ان کے جنازے کے لیے وقت نہیں نکال سکا ہو سکتا ہے اس کا کوئی مناسب سا سبب بتا دیا جائے لیکن ڈاکٹر قدیر کی موت صرف پاکستان کے لیے نقصان نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام حریت و شجاعت اور آزادی پسند قوموں اور باوقار طریقے سے زندہ رہنے والوں کے لیے ایک عظیم صدمہ ہے بات بار بار گھوم کر ڈاکٹر قدیر کے ساتھ سلوک کی جانب جاتی ہے اور یہ سلوک صرف حکمرانوں ہی کی طرف سے نہیں بلکہ عوام کی طرف سے بھی ڈاکٹر قدیر کے حصے میں آیا ڈاکٹر قدیر خان جب زندہ رہے پاکستانی قوم نے ان کی قدر نہیں کی ڈاکٹر قدیر نے ایک تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ایک سیاسی پارٹی بھی بنا رکھی تھی جس کا اس قوم کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس پلیٹ فارم سے ایک الیکشن بھی لڑا تھا مگر اس قوم نے چوروں قاتلوں کے مقابلے میں ان کی ضمانت تک ضبط کروا دی تھی پاکستان کے دشمن بھارت نے اپنے ایٹمی سائنسدان اے پی جے عبد کو ملک کا صدر بنایا اور پاکستان کے حکمرانوں نے ان کی بے توقیری کی ڈاکٹر قدیر کے احسان کا بدلہ اسی طرح چکایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے لیے جرت مند حکمران منتخب کرے جو پاکستان کو عالم اسلام کا قائد بنا دے بہرحال ان ساری باتوں کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان جنہوں نے اپنے ایبسلوٹلی ناٹ کا بھرپور طریقے سے پروپیگنڈا بھی کیا اور میڈیا نے اس کا خوب واویلا مچایا وہ عمران خان ڈاکٹر قدیر کے جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا امریکی دباؤ اتنا اہم تھا کہ ہماری مرکزی قیادت جس میں جناب وزیر اعظم عمران خان صدر عارف الوی اور قمر جاوید باجوہ صاحب ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا اس کا افسوس ظاہر ہے ڈاکٹر قدیر تو اس دنیا سے جا چکے بہرحال اس قوم کو ہمیشہ رہے گا اور یہ قوم اس بات کا انتظار کرتی رہے گی کہ ان کی طرف سے اس بات کا جواب آئے کہ انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے میں کیوں شرکت نہیں کی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں